To nie powiesz co chcesz, to dostaniesz To to spełniam ten sen, posiadanie Chcę to nowe M3, mam to w planie Poza tym, poza tym, poza tym, poza tym Ale co chcę, kiedy chcę Palę co chcę, kiedy chcę Palę co chcę, kiedy chcę Palę co chcę, kiedy chcę Palę co chcę, kiedy chcę co chcę, kiedy chcę co chcę, kiedy chcę co chcę, kiedy chcę Powiesz co chcesz, to dostaniesz To to spełniam ten sen, posiadanie Chcę to nowe M3, mam to w planie